ያመጣል። እኔ እንዴት ነው ግሳ አረ ሙና አረ ጽዳት እንዴት ነው የምጠብቀው? አንተ ሙና ኦይ ናይስ ነው ደስ ናይስ ምንድን ምንድን ነው እዛ የምሰራው? ቆይ አንሶላ እያጠብኩ ነው። ይሄውን ማታ ማታ ቦርጫም የሆነ ሰው ያልገባ እንደ አሀ እሺ እሱ ሰውዬ ምን ሴቷ እንዴት ያልኩ ነው ወይ ማታ ትብዙ እንዳንተ እኔ እኮ አይነ እዛው እሱ መነፋቱ ስሜት ውስጥ እኔ የምነፋው በልበቃ ደግሞ ድምፁ ምትል እንዴት ምትሰቂ ላጤው ላለው እኮ አትፍጠን። እሺ አሁን ማታ ይዞ የገባው ነገር አሪፍ አሁን ወጥቷል። ሂድና አሁን በፔንሶል ውስጥ ምን እንደው አስቀምጧል። እሱ አላፊው እንዳይናገር ብዬ ነው አማትረሳል እንትን ይሄ ምንድን ነው ምግብ ነው መሰለህ አስቀምጧል። እዛ ውስጥ ሂድ ቀስ ብለህ መዝናንተ ይዘህ ነው ሂድ ሰው ያለ ህግ ነው። እሺ አስበላቸው ሰው ከመጥ ድንጋት ኤግዚቢሽን ሊል ይችላል። ከማን ያለ በል እሺ፣ አስያል እሺ፣ አናፊ እንብላ እስቲ ቀስ በል እሺ በል እስቲ እረብ። አሁን የሰውዬው ወጥቶ ኤግዚቢሽን ብሎ እንዳይመለስ ቀስ በል ችግር የለም ቀስ እሺ፣ ቀስ በል ድንጋት ለመሰለኝ ብዙ ጊዜ ፔንሲዮኑ ሰዎቹ መቶ እቃ አልተረከባችሁም ይላል። ቀስ በል ታድያ እንብላ na ako sa ako. Ako na isko? Eh. So, arapoy, arapoy. Arapoy! Isko na, eh, hindi na na yayo. Ha ha. Eh, yahal pala hindi. Hindi. Eh. Kaya na ah. Eh? 잠깐만. 안텐? I love you. Good luck to you. Turn up. Hey, brother. I don't know. It's Ya sabe, Susan. ¡Hasta el mono! ቤት ያስገባ እንጂ ምንድን ነው? እቃ ቤት እንጂ ሰው የበላ ይመስላል። እኛው አላ ይታያል። በሉ ይላል። የበላ ይመስላል። ሰላም፣ ያምራል። እንዴት ነህ? እሱ እንኳ አለ ይሄ እንጨት ያክል እኮ እኮ ግራ ገባኝ ግራ ገባኝ እኮ ልጁ እያየ ነፈሰ እኮ እንደሱ አርጎን የሚጨርሱት እሱ ምነፋው ምን ማን ምነፋው ይነፋ ግራ ገባኝ። መጥቼ ደግሞ ከንፈራ እንዴት ይማርካል። በስመ ልጅ ነው የምትመስለው፣ ግን አሮግዝ እንደዚህ ማለት ነው። ብቻ ትለፍልፋለህ እንዴ? ምን ይሆን አንተ ቆለል እንዴ? ትራስ ነው ምናምጣ ቆሸት ማታጠብ ያስፈልገዋል። ራሱ ጋር አንተ መጣይና ነው እኔ እኔ ምን ያለው ለምን መጣ እዚያው አንድ ነገር ልናገር ነው። ምንድን ነው? ይህ ጅሎ ነገር ምንድን ነው? ድምፁ እየተሰማ ነው። ዛ ተሰማ እሱማ ገደለ እኮ እዚህኛው ክፍል ግባ። እሱማ ገደለ እኮ ገደለ እኮ እኮ ጤና ነገር ነው ስማ እዚህ ያመጣ ሚያስት ሚነፋው ማን ነው ሚነፋው ነፊው በቃ ይበስ ነው ያወጣ ማትጥራይ ነው። አሁን ያመጣት ልጇ ሴከንድ ያልቆንኩ አስገባ ብሉቱዝ ኮንታክት ያርቀላክ ፈጽም ቆጥ ወፉ አንተ እኔ ሳራ ስመት ስራ ብዬ ሄድክ በል ውስጥ ቤተ መቅደስ ገብታኝ ወጣኝ ማለት አስማሳይ ስሜት ሆነለች እንጂ ለባ ፔተር ተባትራ እንትን ቅዱስ እንትን ቆርበ ማን ነው ግዝማ ወድ ነው ባል እቺ አሳሳች ሄዋን ሄዋን እቺ ራሷ እቺ እባብ እና ግን ቆይ ስገባው ጥሩ እንትን ሆኖ ሲወጡ የራሳቸው ስተው መርዛሞች እኔማ ይሄ ልጅ አንድ ቀን እናቱ አሳጥራለሁ እስቲ ከዚህ በኋላ እላፈ ስሜት ይዞ ይምጣል ምን ወንጀል ነው? ሆነ ብሎ እሳት ከተማውን እሳት እጥረት እንዲፈጠር ምንፋፈ ንፋታ ሙሉ እሳት ጨረሰ። እኛ መስኛስ ተፈጥሮ እኛ ሳንነፋም አሻፋደ ሻፋደ እኔ ግን የሚገርመኝ ማለት ነው ምን እያስነቅሽ አሁን አላስፈላጊ ልጅ እንትን እርግዝና አላስፈላጊ እንትን የቤተሰብ ምጣነ ቤተሰብ እቅድ እዛ ሁሉም ነገር ደግሞ አስመሳይ ናቸው እኮ። ይዙ ነሽ ይተኛልሽ እሱም የተቆፈረ ብሎ ለሱ መስሎ ጉድጓድ ይግባ። አንድ ነገር ብትሆንሽ ማለት ነው ምንም ነው ማለት ነው ለምን እርግጠኛ ነሽ? ነገር በተገበርንበት ሰፈር ላይ እንዴት አዋጅ ያለሽ? ትንሽ አይሰማሽም? ንባታ ሰላም ነው። ሰላም አሪፍ ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነህ? እንዴት ዋልክ? እንዴት ናችሁ? አልጋ ነው? ስራ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ስራ አሪፍ ነው። ምን እንደኛ ምን ያደርጋል ብለህ ነው? እንትን ቆንጆ አልጋ አለ። የቱ ነው? ቆንጆ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እሺ፣ ዘመታሽ ግባው። ምን አልጋ ፈልጋችሁ ነው? አልጋ ፈልጋሽ ነው? አልጋ ነው። አሪፍ አልጋ አለ። እዚህም ከፊት ለፊት ያለ ካለ ምን ነው ቾከልክ? ላይ አልጋ አልጋ አልጠየቅኩም። ነፃነት እባላለሁ። ነፃነት አባት ኤርፖርት ያልመጣም ከአልጋ ቤት ነው መጣ። ስሙ ምንድን ነው የምትዘበርቀው? ምን መሰለህ እቺ ልጅ ታውቃታለህ? እቺ እቺ ፊቷን በደንብ ያዝ እኮ እቺ ሌላ ሰው እኮ የለም። እሷን እኮ ነው እንደዚህ እቺ አላውቅም። ምን ነው ምንድን ናቸው? አልተስማማችሁ እንዴ? ምን አይ ምን አትባይ ልትስማሙ እሱ ነው የራሱ ነው? እሺ አይ ራሱ ነው የራሱ ነው ማ ይኸውልህ አንተ እኔማ የራሱ ነኝ እኮ የራሱ ነኝ። እየሰማኸኝ ነው? ቀድመህ ስማኝ። ምን አለ መሰለህ እኔ እና እሷ አዳምጡ ብለህ ብለህ ልሰብክ መጣል ገበት አንቺ ምንድን ነው ምን ቆይተህ ምንድን ነው ይኸውልህ የሰማኸኝ ነው ከእኔ ጋር ነው የምታወራው ተግባባ እና ከእናንተ ጋር አረማቸስ ከአንተ ጋር ማወራው የራስህ ወጠርክ እኮ ምን እንደሆነ ስመቱ አንቺ ችግር አልተስማማችሁ እንዴ ስራቶች እኮ ምን ከተማ ላይ እኮ ችግር ይፈጠራል ብዙ ጊዜ ቅድም እንደነገርሽኝ እያንዳንዱ እውነቱን ማለት የተነገ ነገርሽኝ እውነቱ ነው? ምኑ እውነቱ? ይኸውልህ አንቺ ችግር ያለብሽ ምንድን ነው? እሱ ነው ያስረገዝሽ። በስመ አብ ወልድ እቺ ልጅ እህቴ ናት። እኛ በቤተሰባችን በሀገራችን በመንደራችን የተከበርን ሰዎች ነው እና የኔን የቤተሰቤን ክብር ነው ያሳነሰችው። አንተ ግን እዛ በርኩራ እቺ ልጅ ቆይ አንቺ አልናፋም ባይ እና አልናፋ ወይ እናት እናት ማጠር ባትወለድ ጥሩ ነበር። እንዴት ማን እንደሆንኩ አሳይሃል። እንዴት ምን ያልከው? አስረግዝሃታል። ማ ማስማም እሷ ነህ ብቻ አንተ እኔ እርኩስ ነኝ የምትጸልየው እኔ እርኩስ ነኝ እንጂ እኮ አይደለም። ቆይ እንዴት መስ እኔ እናት ወደ ከወጣሁ ጀምሬ አልናፋውም እውነት አንቺ ነፋቃሽ አትሽ ወር ማብያ ታርጋት ስማቶ ቆይ ቆይ ብቻ አላቅም እኮ በእናትህ ቆይ ቆይ እሺ ቆይ ቆይ እሺ የኔ ጉዳይ አይደለም ተግባባን አልናፋም በይ እና አልናፋው እናትህ እናትህ ማጠር ባትወለድ ጥሩ ነበር ከእናትህ ነው መጣው እናትህ ማጠር ነው እሱ አልናፍ አንቺ ነና ብቻሻለሁ ቆይ እሺ ቆይ አንተ ቆይ እና እና አዎ ሰማን ነው አስረግዛህ አላ እሷ አረ እና ነው ቆይ ራ ቆይ ራ እዚህ ላይ ቆይ ነግራኛለች ሰማኛለህ እይ አንቺ እነሱን አወራን nanji na san na fa na fa bila wai na ina na fa barba to shi ta koi ta fa na to koi ba ta fa tin koi wai na wanda wai na wanda ina mai mara na garku eh sai ko kamata ci fesal ta na albalazia hukumi dizi ya jalal ku gudion wani mel Beni kemur beni kemur. Kemur beni kemur. الشرع Recep abi bana haberimden de ne silahla beni tanıdın? Ne yaptın de? Ben de nasıl? Ben bunu ne yaptın ya ben de? İnan ne korku? İnan. Şimdi o canlı. İnan ne